quero te entender. Não espere que, não espere que o tempo volte interferir. Eu acordo de manhã, o sol brilha, vou te ver. O show começou e a estrela é você. E eu vou. Acreditei sempre nos seus olhos Sempre ouvia você dizer Contigo eu vou ficar E nada vai mudar E ao mesmo tempo eu não te falei das coisas que eu imaginei senti que ia acabar Mas não quis te falar Porque é de nós eu sei que existe um querer E eu quero estar contigo Bem perto aqui e não desisto Você pode negar Mas eu sei que é aqui o seu lugar Eu quero te compreender Me fascina ter você Muitos fatos que acontecem na nossa vida parece que nem toda razão e nem toda ciência explica. Felipe demorou muito tempo para perceber, mas a resposta, ainda que tarde, chegou. Seu primeiro amor nunca esteve vivo. Sim, Clara era uma fantasma. Agora cabe a você acreditar no que assistiu ou apenas ver aqui uma boa história.